Kaixo, eh, ongi etorriak eh, ba, saio honetara eta oraingo honetan eh, zazpi, Loef eh, enpresaren eh, zazpi izeneko eh, perfumia edo lurrina eh, ikusiko du. Bueno, lehenengo eta bine esan behar da, eh, hau ja nahiko zaila dela topatzea, ze eh, enbasea zarra da, oain beste frasko batzuk erabiltzen dituzte familia honetako kolonia guztietarako, eh? zazpi. E, seguraski ezagunagoa da zazpi lehenbizikoa familian, hau da urdina dena. Eh? Ba, hau beltza da eta 2006an e, eh, sortu zuten e, eh, loebeko perfumistek edo... E, bueno, ikus dezagun barrutik e, zelan den prezioari buruz ere esango dugu zeo zer, gaur egun nahiko zaila izango da topatzea, nik lortu dut hau berrok eta boz eurotan, e, baina esan bezala hau jazarra da eta hauain ba, garestiagoa da, irurogei eurotan, irurogeta mar eurotan lortuko duzue, egun mililitroko e, enbase honetan ez, fraskoan hain zuzen ere, baina bueno, ikur dezagun e, ze oraindik topa daiteke hau eta eros daiteke. E, lehenengo eta behin esan dezagun e, ba, e, narruzko edo larruzko perfumia dela e, izugarri ona, egia esan nik e, probatu ditudanen artean segurazki e, onenetarikoa eta gogoratzen dut gainera orain dela urte asko e, hau baina zazpi urdine izan zela e, ba, agian erosi nuen bigarren e, perfumea edo, edo irugarrena edo lehenengoa, ja ez dugu gogoratzen lehenengoetarikoa izan zen, eta mm, geratu zitzaidan, ba, holan, eh, eh gogorapen bat eh, benetan ona eta inzienzoa batez ere. Hau da, erosten baduzue hau, hau eh, pentsa ezazue negurako perfumia dela, udazkenean ere erabil daiteke, eta agian udaberriko lehenbiziko e, hilabeteetan. beraz, bestea, zazpi urdina agian e, egunerako hobea da, hau baino, eta ze, e, hau berezia baita, e, oso gutxitan ikusten den edo usaintzen den e, perfumea da, e, Notei edo usainei dagokienez, eh, esan dezagun, irterako notak eh, intzienzoa e, edo ke atza e, eh, alde batetik eta piper eh, arrosa direla, e, bi horiek. Gero nota ertainak edo usaini ertainak e, dira narrua edo larrua, e, e, benjuia eta beti berra. Eta mm, bukatzeko oinarrizko usainak aipatu behar ditugu, eta oinarrizko nota horietan dago ladanoa eta sandaloa, eh? sandaloa berehala nabarituko duzu eta ladanoa erretxina modukoa da, marroia mediterraneo aldean eh, hartzen dena. Eh? Hortaz, eh, da oso potentea eta eh, narruzko perfume bikaina. Ederra, ona, usain honekoa eta benetan eh, gogoratzeko luzez gogoratzeko eh, modukoa.